Baron Victor Frankenstein. Frankenstein Je croyais le monde débarrassé de vous. <laughs> vous n'êtes pas le seul. Je dois mener à bien une tâche et vous devez m'y aider. Ah, D'accord, je vous aiderai dans vos sombres dessins. Enfin Bon, euh, t'as le visiteur vient d'arriver. Tu pourrais peut-être ouvrir les cellules C'est horrible. Notre but est de conserver les génies du monde entier. On enterre ces cerveaux ah, au summum de leur c'est vraiment formidable ce que vous avez fait. Oui, et après les Jeannettes, été un an en Rwanda dans l'humanitaire. Et maintenant, je m'occupe d'enfants handicapés depuis deux ans. C'est passionnant. Vous êtes formidable. On a de la chance de vous avoir trouvé. Mais Timothée n'en fait qu'à sa tête, hein, je vous assure, ça risque de pas être très facile. Oh non, je suis persuadée qu'on va devenir très copains tous les deux, ne vous en faites pas. Bonne soirée et prenez votre temps. Merci. Merci. Soyez concentrés. Je m'applique, je m'applique. Ne bougez plus. Tenez sa tête. Hé Salut, c'est moi ta nouvelle babysitter. Et je sens que je vais bien m'amuser ce soir. Mais... Oli <laughs> Qui t'y croit que tes parents croiront Un petit gamin pourri gâté ou la mère Teresa des bébés C'est pas juste Fais de monstrueux cauchemars Petit morveux Non, attends Quoi encore Laisse la lumière <laughs> À ton âge, t'as toujours peur du noir Non, mais quand il fait tout noir, il y a monstre qui sort de mon lit Et alors je vais essayer de manger tout cru. Et alors La peur de la lumière. Et alors Bah, il y en a, il reste caché. Tu crois réellement qu'un truc comme ça vit sous ton lit <laughs> Quel trouillard Remarque, pas étonnant avec tout ce paquet de stupidité qui pollue ton cerveau. tout ça, c'est qu'un ramassis de conneries. Grandis un peu Pitié Lève la lumière Tu sais quoi, ta créature Je souhaite bon appétit. Oh, oh, tu te crois malin, hein Eh ben, regarde T'as vu Alors t'as pas le choix. pour l'autre. Écoute-moi bien, Brandon. J'ai découvert que Jessica est en réalité ma mère. Quoi Mon Dieu, mais qu'en pense Samantha Elle est partie avec le frère. Je, le savais. Mais comment Brad. Oui. je suis ton fils. Je sais, ça peut te paraître impossible pour toi. Jason et Stephen sont les pires hommes du monde. Si tu savais comme ils sont démoniaques. Pour moi, c'est le diable. Ces deux hommes-là, c'est le diable. Je le connais, ce sont mes frères. Mais peut-être ne le savais-tu pas. C'est vrai Oui. <gasps> Tu te fiches de moi, sale petite larve Tes parents m'avaient prévenu, mais alors là ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer Il a voulu m'attraper et m'amener sous le lit avec lui. Je te jure. Ok, voilà le deal. Je vais éteindre la lumière, regarder sous ton lit, voir ta terrible créature et t'en débarrasser. Et si par malheur tu m'as menti, je te promets que tu vas tellement souffrir que tu regretteras d'être sortie du ventre de ta mère. Quoi Tu vas le faire Tu devrais pas, tu sais. Je vais pas aimer ça du tout. Je ne demande pas son avis. Chose promise, chose due. Tu vas recevoir la trempe de ta vie, mon petit gars. Non